asta sekin kuchsizlashadi yog'ingarchilik kutilmaydi havo harorati asta sekin ko'tariladi ertaga havo harorati kechasi 3 daraja sovuq kunduz kuni esa 2 daraja iliqni kunduz kuni 6-11 daraja iliqqacha ko'tarilishi mumkin yakshanba kuni kechasi 0,5 daraja iliq ba'zi joylarda esa 2 daraja sovuq bo'lishi mumkin kunduz kuni 9-14 daraja iliqqacha isiydi manba xabarus